Call. 然后是 H 你左边， Resume securing the container once the evidence is neutralized. Op 4 last operator standing. 呃， Down to one friendly. 然后来吧，来了来了，赢了，耶！不厉害 六六六六六！全场第一，NBD。你用我闪盾神人级？耶，这场录影到，以。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，冷的冷的，热的热的。